maður er með tölvuna, iPadin, hlæðstæki. Já. Klukkum svo snemma, ég er <laughs> bara... Ég er bara eiginlega aldrei séð neitt verið að leggja þetta. Ætlum þið að selja kaffi þannig? Sjáu eitthvað þannig í þessu básu? Þetta er náttúrulega marathón eða eitthvað svona sölu básu. Við kemum hérna inn á hliðinni. Já, já. Það er gæðveit að það er að fara upp svo útsinni yfir. Já, heyrði, við erum undir Arte Triumph. Við vorum einmitt að tala um að við höldum sko að það sé hægt að fara inn og á toppin, en við höfum ekki enda gert það, við erum samt búið inn á hliðina. Þannig að við þurfum eitthvað aðtjóða það. Já. Ég ákvaði að færa skiptina um, af því ég var búin að heyra að það væri mjög þorskandi að flytja Erlendis og hvað þá að fara í nám Erlendis þetta er bara frábært tækifæri sem HR er að bjóða upp á. Það er bara allir að nýta sér það? Já, allir að nýta sér það og þú veist eins og HR talar um að, að þegar þú farir í skiptunum þá bara einhvern veginn styrkist gráðaðinn alveg um helling að því þú kemur alltaf reynslunum ríkari heim. Es obligatóri lústa maskareta á transport búið. Við erum búin að kynast hellinga fólki og við erum bara að mynda gott tengslanett bara fyrir framtíðina og Við myndum öruglega verið í sambandi við þess að krakka bara lengi. Það eru Fabian. Hi! You can join! Maður kennist vinum eins og honum. Eins og Fabian. Fabian. Sko allir sem sæ, sækjum að fara í skiptinám til Evrópu fá allan að Erasmusstyrkin. Erasmusstyrkin, já. já. Af hverju ekki að taka hálft eða heilt ár einhverstað annar staðar. Þú græðir bara á því? Já. Er þetta ekki bara rökkuða? Vamos. Vamos a la playa. Nú bara tequila og bjórn.